I'm a soldier 13 and 41 beats Capster Guess who's back <laughs> yeah. Every single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier How you heard about me? Maybe cause I'm a soldier Your luck cast, the life's a bitch I'm a soldier Every single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier Soy soldado de duras batallas Te callas Soldado, respeto al soldado y su causa Vaya donde vaya of those who quiet and then die and slavery between misery and rapes under the same sky This ain't a song to remember how hard you try But a track to listen to me saying this shit is all about do or die Fuck my reference and my so-called families Fake wannabes wanna break my hits but they ain't ready for this You know how it is, but my walls can let me light the road before you crash For not now in my life Psychological This ain't a war for you until you don't realize the topicals I'm a soldier if the duty calls Never fall, never peel, never snitch And always keep alive before somebody else Teach you how to do or die Every single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier How you heard about me? Maybe cause I'm a soldier The lock is cast, the life's a bitch single every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier Soy soldado de duras batallas, te callas o das respeto al soldado y su vaya donde vaya crowd on the first assault Being a soldier is the most underrated cult Maybe that's why ancient rappers brought with them a cult For whoever that wanna pass from warm to cold Sé que se siente poner pecho en el techo de un mundo arrecho El hecho es que si quieren tienen que comer mi mierda con ketchup Si bien no tengo mucho, al menos hice lo que muchos no han hecho Y tengo ninjas en mi sello que al rapear incinerarían tu lecho Pero soldado sigue siendo aquel que no desespera El que no suelta su causa causa, pues por ella milita y se esmera. El que acepta que al mundo en el que vive y vivo se vino fue a morir sin protestar y dando todo codo a codo para sobresalir. Every single day and every single hour, I'm a soldier. Por cada letra no escuchada, pana, I'm a soldier. How you heard about me? Maybe cause I'm a soldier. The luck is cast, the life's a bitch. I'm a soldier Every single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier Soy soldado de duras batallas Te callas o das respeto al soldado y su causa Vaya donde vaya Tómate un largo trago de algo que amance tu sed de gloria Pero si no trabajas te rajarás por pasar a la historia No hay reconocimientos para inexpertos en materias empíricas Del rap solo espero mejorar para alcanzar paz interior entre mis líricas Mientras tanto en el mundo los raperos se retractan De tener muchos se jactan y hasta con el el diablo pactan, pero no infartan ni tampoco impactan la mentalidad de un soldado vivo para fortalecer el pilar que me ha tocado, no para debilitarlo, tirarlo a un lado. Represento y cuando lo digo es real. ¿Acaso hay que moverse en Colombia por cada festival? No soy un rival, pero hip hop también es competición y alarde. Y el mensaje del visaje es que cuando toco el papel con mi lápiz arde. single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier How you heard about me? Maybe cause I'm a soldier lock is cast, the life's a bitch I'm a soldier Every single day and every single hour I'm a soldier Por cada letra no escuchada pana I'm a soldier Soy soldado de tu Desde la casa, my nigga. MDA <laughs> Records. Many motherfucking devils acting. Capsule. Música de altura. I'm back in the mix. Motherfucker.